Добрий вечір. Розумієте українську? Зач- Алло, зачем, алло, зачем алло. ты это начинаешь? Давай, що? Ну, а- объясните, объясни мне за твою межнациональную вот эту вот хуйту. Ну, типа, кто тебе это в голову вдолбил, что если у человека э, три разных цвета на флаге, то он долбоеб? Маріуполь, Мне кажется, ты- Ізюм, Буча, Э, у тебя Сумы, все нормально Черкасы. лично у тебя, лично у тебя и с твоими родственниками. Один воюет, а так да, все хорошо. Так, а теперь смотри, э, задвижение Талибан. Вот Иран, там вот эта вся хуета. Чел. Ты будешь ненавидеть всех Причем? иранцев? Причем... Или только Талибан? Чувак, при чому тут це? Давай, мы говорим про Украину. Кто звідки Почему ты всех под одну гребенку? Нет, нет, смотри, смотри, нет. Есть воюющие русские, есть сторонники спецоперации, есть другие русские, понимаешь? Есть Талибан. А, есть хороших русских Да, да, да, да, да, идентично. <laughs> разные люди с разными жизненными взглядами. Адекватный человек будет рассматривать конкретного человека, а не всю нацию. Если ты рассматриваешь всю нацию, ты подходишь под определение нациста. Каких, к сожалению, в вашей стране на данный момент большинство. И то, что О, я блядь, тебе советую, да. это нормально рассуждать, нормально думать, блядь. И не быть долбоебом вот этим. Ну, смотрите, Если вы не тебе старше нахуя меня. патриотизма... Нет, постарше будет, мужик. По голосу не очень, чувак. Нет, Да, он Блерон старше, то он точно. старше, Ему 20, 23 минимум. И ему Ебать тоже разница 20. в 4 года. Ты двухтысячный. Понимаешь, Не, разница в в смысле, 4 я- я года, а в военнообязанный интеллекте... мужик. Ну, а в интеллекте, на самом деле, да, на несколько, я бы сказал, десятков IQ. да. От, от тут не пиздить, Ну, ну, нічого, інтелект буває. нема смисла. Интеллект не решает, чувак. Я говорю, Очень мне на своей игра... Именно это дает тебе Дядь. способность мыслить. Понимаешь, мы такие вещи понимаем, в отличие от тебя и большинства. Ну ладно, не большинства, но многих представителей вот Украины. Ну и вы остались в России, да? Такие умные. Вы не съебались в Грузию, не боитесь а, повестки. Ты думаешь, у нас у всех есть возможность прямо сейчас взять и съебаться, испортить себе жизнь, просто вот взять и съебаться, учитывая, что денег не особо много. Просто сейчас возьмем и все уедем. Ебать, гениальная идея. А почему нет? Если вы умные, ну почему? 170 тысяч баксов почему? стоит переезд в Армению. Ты понимаешь, что далее? на границе Мы Грузия, разумеют? Казахстан. Не, ну в первые дни не Типа было. я сейчас поеду, просто повестку въебашат мне и все. Мне это надо. В первые дни не, не раздавали поездки, дядя. Был шанс. <laughs> А у тебя прям инфа, да, я так понимаю, точно есть. Ну а как же? У меня есть Ты новость. типа там прям сидел и все проверял. Тот же верхний Ларс. Уже не один тип там прошел. Вся эта питерская тусовка съебалась через э, Ларс. Банан, друг Шевцова, тоже от там прошел. Почему я должен съебывать, если, допустим, мне нравится здесь? То есть Почему ты за Россию пойдешь делать? воевать? То есть ему нравится жрать говно? Нет, я, я мужик, говорю, просто на мне самом нравится. Деле, ты знаешь, э, последние сводки инфы, э, вот я, у меня есть, у меня более того, у меня есть как бы знакомые, бывшие друзья, которые сейчас служат в ВСУ. Один служит минометом в расчете командиром. Прям вот мой бывший знакомый, мой друг. Сейчас у меня уже не друг, потому что он стал очень, от, э, очень недалеким человеком и очень узкомыслящим, да. Он превратился в расиста из-за этой всей ситуации. Я с ним могу еще адекватно как бы попиздеть, но сейчас я с ним не разговариваю. И понимаешь, как бы вот эта ситуация вся, она так деформирует людей, что а, на самом Тут деле, важно, она деформирует с обоих сторон. Патри... Очень большой патриотический дух даже у русских, потому что на самом деле я вот, например, полную информацию читаю и ваших военкоров, ВСУшных, на многих подписан, на своих там, на э, какие-то информацион... информационные источники, на правда Шевченко подписан, на многих типов читаю всех, чтобы иметь полный как бы спектр инфы. И вы знаете, э, товарищи украинцы, ну, Талбеба конкретные. Ну, типа, вот что могу Знаешь, сказать. быть подписанным на труху и прочие эти ебаные паблики, это ничего не значит. Ну как, Нет, там ты просто кал. Вы, выбери пабликов нормальных. много мужиков. Все выбрал, все уже выбрано, мужик. Так Прошло ты- 8 месяцев. так Мне ты- хватит МТ, чтобы типа все выбрать на адекватное. Я тебе просто название накидал. Я про этот канал первый раз услышал. У меня Лаченков, Евгений Карась и все и Дмитро Гордон. Это вот ну, мои. Ну, это, кстати, вообще тип смешной. Ну, молодец, да. А ты прям, ну, увлекаешься этой темой, тебе нечем заняться в жизни? Потому что, Просто да. интересно. У, у меня 8 Нет, ну, месяцев... Давай так, а, разъясни свой тезис, почему русский равно пидорас. Объясняй. Потому что был Мариуполь. Было Белобучи. И вы это есть а, коллективная а, подожди, ответственность. Как, как я Потому что даже Кузьма, я. который съебался, и он все равно неоднозначник. Он говорит, а я не знаю, вот посмотрим, что у нас будет. Стой, как конкретно я и вот человек слева, как мы к этому причастны? Смотри, ты скажешь, мы выбрали Путина, а я тебе говорю, нам еще не было 18 лет, мы в принципе не могли за него голосовать. Что мы могли сделать? Вы платите Чем налоги, вы его этим поддерживаете. Пожалуйста. Платите налоги, вы их, его поддерживаете. Мы Ваши платим. родители тоже поддерживают. Да. А вы я, же я как... законный налогоплательщик после 18 лет. А... А... Да, ну, э, блин, ну, не плати налоги, иди за решетку. Не плати налоги. А хочешь Ну, пойти блядь, против системы? Типа, смотри, с'їбися вот, звідти, ти вже нічого не Ну, так підтримуєш. Якщо чел. тобі там добре, ти будеш підтримувати, тобі До добре войны гам- ну, можно типу, было ти знаєш, уебывать гамнець? оттуда. Ну, А, Нет, да? нет, То э, есть как- возо- вернись к Путину, вернись Тут к не Путину. надо. Про уебывание до войны не надо. Мы сейчас давай про русских. Что делать? Объясни. Я, Кому? я, я, смотри, я говорю, что украинец пидорас? Нет. Ни разу. Ничего, ничего не сказал вообще в чате. Только вот вы с э, двухцветным флагом писали. Хохлы, знаете, прямо говори. Пишли. Хохлы говори. Вы почему-то думаете, что вам... Ничего, ничего, ничего не сказал вообще негативного потому что, сука, вы вторглись в наше государство еще 8 блядских лет назад. Да, чувак. Потому что на ваши смотри, вот налоги построены блядские эти ракеты, которые, сука, в мою Винницу смотри, прилетали. Смотри, э, понимаешь? Прикинь, нет, ты понимаешь? Нет, смотри, что я скажу. А, вот пока вы начнете, пока вы не начнете а, э, думать не так узко, пока вы думаете... вам и так что, легко манипулировать, а, это просто да, пиздец. Во-вторых, во пока вы думаете, что все русские пидорасы, будет лететь ракета за ракетой. Смотри, вот ракета у меня вопрос, за почему... будет лететь, сука, по каждому городу, понимаешь? Вы, блядь, Пока думаете, что... Вы думаете, что вот все должны делать так, чтобы вам было хорошо? Почему я должен ломать свою жизнь, там куда-то ехать, не платить налоги, сесть, блядь, в тюрьму, чтобы вот по вам ракеты не, не летали? Я, до... я должен просто, ну, жить жизнь, которую я хочу. Зачем мне вот эта херня всякая? Ну, таки свергать Понимаешь, Путина мы, мы обычные надо. люди, мы не должны вам что-то. Просто живем и все, мы не можем просто... Так сделайте, чтобы вы нам были реально что? ничего что? не должны. Уберите нахуй войска, сделайте а что-то. Как? как я уберу, как я тебя, блядь, уберу, ты чел? Ну, Сверхмин, ты никак. Сделаю. Потому ну. что и, вот у вас есть власть закрепленная пидорасы, 20 лет подряд. Вот ровно поэтому? Потому что мы не хотим себе жизнь руинить. Мы из-за этого пидорасы? Чувак, это... Проруинить ну жизнь. Я сейчас пойду, скажу, Если ты смотри, хочешь жить, я сейчас пойду, выйду. Ты, Нет войны. Ты найдешь путь. Понимаешь, что меня просто нахуй в тюрьму отправят сразу за секунду. И отсидишь. Мне это надо? И ничего не будет ну, страшно. А, блядь, а зачем? А как помрет чтобы, Путин, тебя чтобы выпустят. тебе было хорошо? Да. М, спасибо, я сейчас и вам тоже. несколько лет жизни. Чтобы вот ты, чтобы вам вот было хорошо. Отличная логика. А почему я должен делать так, чтобы вам было хорошо? а не потому мне? что ваша Я вам армия ничего плохо не делаю, убивает конкретно я. наших Я просто людей. живу, все, я ничего не делаю. Я убиваю твоих людей, подожди, я. Вот иду и убиваю. Я просто живу здесь. Почему Твоя я пидорас? армія. Чел, твоя армия. Я не... с- И понятие Ну, коллективная какая моя ответственность, армия? оно Это не моя армия, существует. чел. Так ты Она же гражданин существует. этой Армія твоєї Ти ж сторони, гражданин блядь, не этой рішає. страны. Я просто живу. У тебя паспорт россиянина. россиянина. Мы не военно обязанные, нахуй. Ну, типа, Да, ну ти Да. платиш налоги в казну, блядь, із цих налогів, блядь, Блядь, ідуть вы просто бабки все нахуй под на одну СБО. гребенку Що не сидите, это- ясно? Это просто шок. Как можно... как- Кто вам это вбил в голову? Я просто реально не понимаю. Война вбила в Я голову. хочу з ним поговорити, блядь. Ну так надо оставаться человеком во время. Понимаешь, вы платите деньги, которые идут в казну, которые поддерживают э, СВО. Окружающие какие-то обстоятельства деформируют или что? Вы теряете способность мыслить? Вы становитесь в мозгу, блядь, не за один нейрон у вас, который, Подожди, типа, смотри. решает вот одну единственную мысль вам вдалбливает или Ты что? читаешь все паблики, и ты говоришь. Конечно. Ну так. И не заметил, ты не понимаешь, почему мы так оскалены на вас, озлоблены все. Ты не понимаешь, искренне, честно, да? Вы должны быть Мы не понимаем, почему вы на простых людей так сагрены. Должны быть оскалены на правительство. На правительство. Но вы не должны быть оскалены на гражданское население. Это бред. Потому что гражданское население заходит сюда с никнеймами, с приписками «Рус» и пишет «Ебать вас в рот хохлы». Не и пишут. как я должен к ним относиться? Потому что ты Вы русский, чел. Такое? Я видел таких, блядь, собственными глазами, нахуй. Ну так они тупые, ты понимаешь, те, кто ну это пишет, это дауны. Это конченые ну дауны, те, кто пишет. каждый бой, каждый ебаный бой в этой блядской игре, сука, проебанные танчики. Каждый бой, какой-нибудь ебанат начинает писать «Слава Украине», блядь. Каждый бой, блядь. Бери автомат и пиздуй в поле, нахуй. Не надо политику эту блядскую разводить в танках. Просто играйте в это, блядь. Причем даже не призывного возраста, блядь. Играйте в ебаные танки просто. Если у призывного возраста, блядь, пиздуйте в поле, пиздуйте в тероборону. Проявляйте там свою активную политическую позицию. Все просто, нахуй. Когда кончится война, и когда мы вернем свои пять территорий или четыре, вот тогда в танках наступит идиллия. И может даже Варгеи вернуться в Белоруссию. Вот тогда будет мир и спокойствие в танках. Ты уходишь. До того... Я совершенно продолжаю. Ну, а сейчас. Ну, ты говоришь про танки, про то, что типы славы Украине. А что еще надо писать? Ну, это тебя, вот, нам выделили... Заебись, Чел, так нам, а вот нам выделили свой сервер. Нам, белорусам, выделили свой сервер. И еще казахам. А заходите вы, россияне, сюда. Зачем? И Почему русским, вам? и русским, потому что трансфер доступен для всех аккаунтов. Так а да, нахуя? Это, Какой это, вам смысл? Потому что я не хочу с леса быть. Сидите тихо. Не проявляйте свою а русскость. А, а мы вам, сидели а вам, тихо, а вам как нельзя дало. тихо сидеть. Это каждый долбоеб пишет. Каждый бой долбоеб какой-то пишет «Слава Украине». А мы сидим ну тихо. Ну так и в России каждый долбоеб пишет наверняка «Слава России», блядь. Какой-то пидорас, чем типа... Их ты не цікавить. Что-то русский какой-то один пацанчик. И то потому, что русские в среднем не пишут, сам подумай, потому что пачку оскаленных пидорасов, типа, ловить не очень круто. Я хуй знает, э, что сейчас сказать. Чел, просто пересмотри Когда... свое мировоззрение, пожалуйста. Как мне пересмотреть? Но так думать узко, это... Если идет война, жесть. если, я говорю, чел... тебе 16 лет еще, чувак. Так... Какая война, какая что, ты даже не воюешь. Типа, блядь, у тебя еще... Потому что я проснулся года, 24 типа, февраля, во вторник или во среду, я уже тоже забыл. Я просыпаюсь в 7 утра, захожу в Телеграм и вижу, что по всем аэропортам и по всем городам прилетают ракеты. 24 февраля и это чё? наступило. И чё? При том, что я говорил всем своим родителям, не надо уезжать, войны не будет. Точно, по-любому не будет. Но и я как раз, и я переубедил тоже своих родителей спустя месяц, что уезжать мы не будем в Германию. Что мы останемся здесь, и что до Винницы они не дойдут. И не дошли. Потому что я патриот своей страны. Как только у меня появилось, и не знаю, самосознание... Вообще потому что долбоебов украинцев в танках больше, к сожалению, чем русских. Вот этот тезис я тебе сказал, ты мне говоришь, блядь, что вот война, так жалко, блядь, на нас напали, поэтому все ок, типа, или что? Ну, типа, все ок ровно поэтому? Ты сильно стягиваешь это, я не знаю, как правильно я сказать. Я вообще Нет. не стягиваю, просто я тебе говорю об каждый раз о каком-то тезисе касательно того, что происходит в блядской игре, ты мне говоришь, как плохо, что на нас напали. Я говорю тебе другой тезис по игре. Потому что это связано. Как плохо, что на нас напали. Между этими двумя стоит это равно. Связано, это, это связано, танки. чувак. Вы играете в танки. Война и танки, блядь, это две разные вещи. Потому что играли и в танки, и в четырнадцатом году, прикинь, блядь. И в пятнадцатом, когда активная часть АТО, точнее, фаза АТО была. И обсуждали это, и слали хохлов нахуй тоже. Тогда это же не связанные вещи, да, а то ну, это где-то там, на Донбассе. Они пидорасы, правильно, те, кто вас слали? Правильно? Чем ты сейчас Перманент. лучше, чем они? Ты сейчас точно такую же херню несешь. Ты такой же долбоёб. как Потому что дважды вы вторгаетесь в мою страну. Дважды вы, ваша армия вторгаете в мою Ты так страну. говоришь, как будто вот реально у вас там все мирно сидят, ничего не делают, нацистов нет. Ты углубись тоже. Какие вот, нацисты, блядь! Ну а почему? А ну вы ж а такие а ты... умные, говорите, ну какие а нацисты, ты... блядь! А ты кто? Один весь славянский род. И только украинцы возникают, понимаешь? Чувак, ну у меня же нет дома, блядь, фашистских нашивок, блядь, и я не кричу Зикайль. Ну ты тогда так блядь. думаешь, вот ты, у тебя такие Нацисты мысли. это мировоззрение, а не нашивки. А как по-другому? Вот как по-другому, если нацист. не так? Тогда вы все нацисты. Вывод. А да, тогда получается то, что сейчас происходит, это абсолютно за, правильно. Ты за то, что мы обороняемся от России, которая в сколько-то там раз больше нас, у которой оборонка, которая миллиарды, блядь, крутит денег, зарабатывает. А мы все эти 8 лет шли в убыток себе. Инфляция каждый год. Из-за этого, из-за этих взглядов, из-за того, что из-за вас в моей стране мне живется хуже, и я это вижу. Что с каждым годом мы все меньше можем купить продуктов в ебаном гипермаркете. Потому что цены повышаются с каждым годом. А какие, расскажи мне давай следующее, какие причины вот этой спецоперации были? Как ты думаешь? Я не знаю. Ты думаешь, просто, типа, просто завершить, так решили вот напасть, стой, стой, да, по приколу сейчас. на Украину? Просто прийти разъебать... Не, блядь, чисто наци... надо было нацистов этих хохлов ебаных а, порезать мы... и все, да. Эти да, белолаборатории, да, блядь, еще сатанистов там надо было. делать нехуй Путину, типа, да, когда вот на своем веку надо прийти порезать нацистов. Я не знаю зачем. Мне, честно, вот... Под... Подожди, это как? Я же не россиянин. Я говорю, вот смотри, мне в 21 году... А ты не в курсе, что надо похуй. с двух сторон всегда изучать причину любую? Любое ну смотри, давай сторон, я тебе скажу. понять вот причину истинную. До 22 -го года... Ты чисто свое изучаешь и все. Подожди, до 22 -го года, до того, как они стягивали войска вот по всей границе, мне на АТО было поебать. Это замороженный конфликт, похуй. Есть мемы про бомбаз, блядь, и все прочее. То есть, да ну, не в одно похуй. дело, чувак. Вообще не в этом. Причины спецоперации совершенно другие. Просто ну, скажи, в подожди, и скажи, так скажи мне. Я могу тебя с удовольствием просветить, с удовольствием просветить. А, Вкратце. Штаты, такую страну, как Штаты. На самом деле э, у них до сих пор действует экономическая система как кенсианство, только, только займовая политика. У них нет внутренних источников дохода, и на самом деле, начиная вот с образования Штатов как страны, э, с периодичностью где-то в 10-20 лет были э, каждый, э, каждый где-то 10-20 лет в мире были какие-то глобальные кризисы. Э, там, типа, Куба, блядь, была, в Европе все на очко присели, типа, потом дальше, вот эта вся залупа, с развалом СССР был резкий кризис. И когда возникает кризис, начинаются очень какие-то приколы в мире происходить, которые, типа, ну, э, с одной стороны, подозрительные, а когда ты их в купе все рассматриваешь, то ты все понимаешь, что произошло сейчас. Смотри, основные цели спецоперации, как я понимаю, это расхуярить северные потоки 1 и 2 под шумок. Ну, типа. Чтобы расхуярили северные потоки 1 и 2, спровоцировать агрессию России в сторону Украины. Раз, э, расхуярить, ну, вот этими, когда НАТО начали двигать к Украине, спровоцировали Россию, чтобы она напала. О, какая еще причина геополитики, блядь? Потому что когда НАТО встанет на Украине, типа, это будет дополнительный рычаг давления. Такое уже было в 50-е годы, когда Россия поставила ракеты на Кубу. Америка тоже залупнулась на Россию, ракеты убрали. Грубо говоря. А сейчас Два такая вечных хуйня, врага. с другой стороны. Понимаешь? И типа просто расхуярили северные потоки 1-2. В Германии энергия стала невменяемо дорогой. Из-за того, что Германия стала невменяемо дорогой, одна из самых больших и самых крупных компаний... Ты тут, Миш? Да свой офис в Штаты. И начала платить там и налоги, и все. И огромные бабки полились в Штаты. По анализам Riot, там, Riot Analytics, 9 миллиардов долларов. 9 а триллиардов из триллионов этих. После миллиарда идут триллион. 9 триллионов долларов они заработают за это все. И экономика Америки еще чуть-чуть поднимется, еще встанет. Все причины, блядь, любых войн, война, блядь, это самый лучший бизнес. Все ради денег делают. На этой земле. Всегда все ради бабок, блядь. Это надо понимать. Всем похуй на людей, кто наверху. Так и вам тоже, Хорошо. блядь, пожалуйста. А теперь они проходят? Не будьте, блядь, телевизионными зомби. Думайте башкой, блядь, что все происходит из-за денег. Это настолько очевидно, блядь. Просто, блядь, каждый нацист, Подожди. который есть в этом мире, он долбоёб, Ну, блядь, потому что не может из-за людей что-то происходить. Люди это идея, типа. Религия это идея, блядь. Подожди, а почему ебучий бурят, живя в бараке ебаном своем, блядь, 30 лет, почему он приходит и убивает мирных жителей у нас? Ну, Харьков, Чернигове. Потому что так работает. Пропаганда так работает. Он думает, и США что специально... То есть, подожди, по твоей логике США специально устроили геноцид для Украины. Ну как? Они, а, это вторая война. Такое сказал. Это не, ну так ты же приплетаешь США. России. Они, э, не, не геноцид, я не приплел, я прямо сказал, что у него есть прямое участие. Я не приплетал, я, я прям тезисно заявил, что оно участвует. Северный поток 2, причем, кстати, что так, что так не достроили бы у них, ну, у России не было права. А что сейчас? Северный поток один. Он ну, а работал, что он не то что не был достроен, был достроен. Он работал, оба работали. Не, один не работал, пиздешь. Пиздешь, один что не такое работал. они достроили, они оба работали. Ок. Объясни повышение Хорошо, оценки. подожди, почему объясни, тогда... Объясни повышение цен в Германии в десятки раз на энергию. Я ему. У них нету АЭС, как у нас. Вот ответ. Так они ж газ покупали у нас. Нефть покупали у нас. И? Я говорю тебе о ценах на газ и нефть, и на электроэнергию. Электроэнергия уже побочная. Ну, а тебя ебет, что у них в Германии происходит? Или ты там живешь? Нет, потому что это и была основная цель провокации. Я к этому Потому что на украинцев всем похуй. и На русских всем похуй. Фишка была в целях, типа, в ценах. Типа, Они- снять Блядь, Германию с любая иглы война, российской. любая- Ч- э, снять Германию с мировой игры, потому что... Не, э, це така хуйня. блядь, Шо короче, воно, блядь, мы нас заливає? Ти ошиблись чуєш в цю этом, хуйню? э, В мире, потому что когда... Да, мені сумно, когда нас вот здесь 30-е смішно, года може нам просто Германия щось поговорити начала трошки. экономические обороты, Их начали спонсировать, типа попробовать через них разъебать СССР и коммунистов. Через них разъебали. ну, типа, почти разъебали. А потом, когда поняли, что эту машину остановить потом будет очень тяжело, начали спонсировать опять СССР. Понимаешь? Вот и прям... политика это очень сложная штука. Ты думаешь, что типа есть союзники, блядь? Нет, сою... нет ни одного союзника нет, есть только бизнес-партнеры. Типа, э, Черчилль э, и Британия были партнерами, извини, вот тебе для примера просто. Это вообще от примера отвлечение от темы. <coughs> Британия была типа союзником СССР. Но у Черчилля, блядь, общедоступно сейчас рассекреченный, можешь загуглить. План Черчилля после войны, там, как-то он называется. Внезапный удар, там, как-то так. Готовый расписанный план нападения Британии на СССР ослаблен. Который, к сожалению, блядь, не привелся действовать. Геополитика это очень тяжелая штука, я тебе к этому, что все так просто. Нет, нет пидорасов и не пидорасов. Типа. Пидорасы и не пидорасы это для простых людей, чтобы зомбоящик работал. Вот это абсолютно верно. Ты хочешь быть зомби или ты не хочешь быть зомби? Я к этому, чувак. Просто думай больше. Я не имею, например, к тебе никакого вообще негатива. Ни к одному украинцу я не имею негатива. Ни к одному человеку в мире, кроме там преступника какого-то, я не имею негатива. И так поступает вся интеллектуальная элита России, которой мы как бы причисляем. Подожди, а почему у элиты денег нет, чтобы съебаться? Скажи мне, пожалуйста. Потому что я только жду, ну, я студент. Интеллектуальная элита, понимаешь? Они а я просто... пока учусь. Ну, как бы я студент. Да. Мне еще очень тяжело. Так у тебя работать. и перспектива, наоборот, работать. есть. В России у тебя не будешь же, и не, не нету перспективы. Послушай, да? мне, мне mm. не важно. Нет, в России на самом деле сейчас платят больше ну, в любой IT-сфере, чем в долларах. Да. Ну, просто вот сейчас так, такое ценообразование идет. Я могу сеньорам здесь зарубать 700 тысяч, типа, э, если переведешь на доллары, тебя никто не будет долларов стоить. Типа здесь в России сейчас слишком хорошие условия, на самом деле, если подумать головой. Очень много компаний из-за того, что вот сейчас уже много специалистов съебали. Слишком хороші условия, а потім, коли ці условия Це заберуть і є тебе так. призвуть, то вже щось не буде Но, хорошо. понимаешь, М? то есть я, я за выгодой, я не Как? привязан к стране, у меня нет чувства родины. Как у Знаешь, почти любой, любого да. человека континентальной элиты, понимаешь? Типа, где мне будет лучше, Да, я бы типа, я сказал. поеду туда. Вот. Ну, типа, и ни- никто, на самом деле, никто, Никто из тех людей, с кем я общаюсь, расистов нет. Никого. Никто не хейтит э, напрямую украинцев. Хейтит э, индивидов по типу Азова, да, там, которые, типа, какие ужасы делают, реально ужасы. Типа, я, я сам видел видео. Пятый типа, мальчик. Где, типа, где э, гору трупов в братскую могилу скидывают живых, жив, два живых человека. Я видел, вот сам видел просто. На самом, насколько я знаю, там ездишь, там 200. Они занимаются, либо мстят. Там это на я Видел, смотрел, да? Да, конечно. Ты, вот смотри, возвращаясь назад, возвращаясь назад, это было отступление. Никого мы не ненавидим. Ненавидели всех и ненавидите только вы. И, пожалуйста, хватит слушать зомбоящик. Будь, пожалуйста, человеком, думай головой. Вот мой тезис. Ни, никакого не. Смотри, лично на вас двух хорошо. Но российских военных я имею право ненавидеть. И Путина. И всю его вот главу. Ну, ты ну, Путина, имеешь... Путина вообще смотри, спокойно. Смотри, ты имеешь право делать все, что угодно. Ты имеешь право ненавидеть меня, имеешь право ненавидеть кого угодно, понимаешь? Это же твое личное право. Свобода слова там и так далее, свобода мнения. Но э, просто э, насколько ты сам считаешь, как по отношению к некоторым людям это типа правомерно? К российским военным абсолютно. Путину тоже. Всем прочим пидорасам, которые с ним связаны. Ну, по крайней мере, главная цель вообще вот этой всей беседы достигнута. Просто это было э, переобучение к тому, что не все русские <laughs> пидорасы. То есть мы уже пришли к тому, что только военные. Как это должно быть, типа. Все. Вы мою... Просто до этого, до этого, мужик, было совершенно другое у тебя какая-то Вы мою думку... Том, что Знаешь, что такое думка? Вы мою ну, думку... Не знаю украинский. Э, мысль? да. Э, вы мою... Нет, мысль это хуйня. Як думка буде, Міша? По-русски. Ща я загуглю. Ну, мысль, мысль. А, во, мнение. Вы мое мнение э. к россиянам не измените. <laughs> Извините, но от россиян получать информацию я не готов и не буду. И да. я постараюсь сделать так, чтобы дети мои точно не любили Россию. Зачем? Какая, какая будет польза от этого? Потому что, чтобы мы жили... Просто ненависть плодить дальше еще. Без вас. Кому от этого хорошо? Мне. Мне будет Тебе хорошо, если не да? будет вас. Если вы не будете здесь. Но ну, Мы буду, у себя буду, в Крыму и на Донбассе Украине. будем. Вы у себя, на своей огромной этой России, у которой есть великая еще русская душа, у которой Сибирь есть, Владивосток, прекрасные края, причем, ну вот без шуток, как вот Сибирь, ну нетронутая природа, реально красиво горы какие, пейзажи. Да, согласен, очень живописные места. Очень. А я буду у себя в Карпатах. И все. Живите у себя, мы у себя. И друг друга не надо трогать. Про что все и говорили, друг друга кстати. не надо ну. трогать, но э, ненависть рождать тоже плохо. Есть же что. Хотя бы к российским военным. И к россиянам. Знаешь, Знаешь все равно большинство россиян поддерживает СВО. Кто бы что ни говорил, даже молодые. Не зря же у вас вели вот это разговоры о важном. В школе. Бля, телек, ну разговоры о важном это тоже приколюхи, чтобы типа... Чувак. Это вся пропаганда, она так работает. Но ну, это же есть. Я думаю, если человек вменяемый, он может сам ну, хорошо, а почему тогда, вот, не знаю, к примеру, в КС уст- встречаются индивидуумы тоже вот лет, не знаю, 16-17? То э, что-то по-украински сказать, вот, не знаю, выбач. Все, тут же тебя кроют хуями. Это школьники. Это не такие интеллектуалы, как вы. За 20, типа. Это школьники. А, это... Я, я тебе ручаюсь, Пиздюки что в большинстве до... случаев еще это типа смешно, как реагируют люди. Типа всем похуй на политику, потому что как только ты такого пиздюка русского 17-летнего, который начинает пиздеть на украинца, типа как только ты ему всучишь повестку, он а, прижмет хвост и а, начнет э, заднюю давать, чувак. Потом, ну, ты же понимаешь, должен осознавать, что это все ровно. Ну, типа. Ну, есть два типа. Есть те, которые именно рофлят, да, а есть, ну, такие же вот невменяемые, которым вдолбили в голову. Такие тоже есть, конечно, Родители, которым вдолбили в голову, да. Да, такие есть, но это факт. Но это не означает, что все такие, понимаешь? Нельзя ну, понимаешь, под одну гребенку всех. Такой интеллигенции, как вы, меньшинство, к сожалению. Как и у нас, как и во всем мире. И вот таких дебилов, блядь, долбоебов, проще говоря. Вас большинство. Которые тоже сидят, а я поддерживаю СО. А правильно все, блядь. Причем тоже вот на начале этой войны было куча видео. Где типы ходят, спрашивают, типа, как вы относитесь к СУ? Положительно, правильно. Надо избавиться от нацистов. И парни и девушки про это говорят. И это уже зак... тоже это... еще старше. Понимаешь, что, ну, с самого начала, наоборот, все обернулось совершенно по-другому. С самого начала, что такое, блядь, нацизм? Какой нацизм, блядь? Мне кажется, в России на 150 миллионов человек, типа, правых гораздо больше. Ну, в плане, прям нацистов. Гораздо больше, чем в Украине. Условно. Типа, очень много, типа, с татухами на локте, с паутиной, там, и так далее. Вот с этими приколы. Наоборот, к сожалению, так произошло, что вот вся эта ситуация сделала э, нацистов из вас вот сейчас. То есть вы думаете, что мы пидорасы. И вот, вот это печально, что здравомыслие, оно под гнетом э, обстоятельств, оно э, падает. А так не должно быть. Вы должны ломаться. Вы должны быть сильными. И, и у нас, понимаешь, ужасы, типа, когда какой-то мужчина, когда кормилец из семьи уходит из-за того, что его призвали, он там умирает, да, там, такое бывает. Ну, это Часто тоже печально, бывает. мы тоже как бы можем в такие же как бы, ситуации попадать. Потому что обоюдно потери и у нас, и у вас там, типа, потому что мы сейчас можем судить, мы же не Путин, мы же не Мишустин, мы же там не Зеленский, чтобы э, мы волновались за достижение каких-то политических целей. Мы можем волноваться за благополучие семьи, так же, как и вы. За благополучие там своего дома. Когда повестка придет, я думаю, про семью можно будет забыть, слушай. Тоже. Она придет. Не будет ограничено. Но мне не придет, не типа. переживай. Не переживай. Да, знаешь Линка, Игорь? Так, слушаю. Ему вот тоже пришла повестка. Но Нового ко мне не придет, потому что я квалифицированный IT-специалист. Да ты что? Я не Игорь Линк, я не блогер. Я программист. Мне не придет. Уверен. Уверен. Потому что у меня легальная отсрочка. Уже есть. Придет только на всеобщем придет. Но я не под одну группу не подпадаю уже. Конечно, уверен. Ну, всеобщую вводить не буду. Я ее уже отзывал. Ну, вот мне пришла, я ее отозвал. Все, мне больше не придет. Хм. И более того, у нас частичная мобилизация уже закончилась 17 октября. Больше никого не призовут. Не, на самом деле, если, допустим, мне придет, если вдруг реально, ну, то есть, ну, я если, сделаю если все, чтобы не пойти. Вообще, я все сделаю. Да. Типа Честно вот скажу, я не пойду, ну, ни в коем случае. Просто. Ну, потому что мне это нахер не надо, не потому что там я вот за мир. Просто зачем? В этом нет никакого смысла вообще. Блять. Ну, хоть так. Хоть так. Но все равно, знаешь, вот тут... Вас... Я вот... Про ненависть вот в будущем. У вас же что же останутся вот после таких, как я, к примеру, негативные воспоминания? Нет, ты знаешь, про ненависть в будущем у меня как бы лично мои цели это воспитать своих детей как мыслящих людей, которые не привязаны к каким-то политическим взглядам, э, которые не аполитичны, но э, умеют взвешивать факты просто. Э, я считаю, что человек должен быть целеустремленным. Тебе дано всего 70 или 80 лет, смотря сколько ты там, 90 лет, сколько проживет человек, чтобы что-то от этого мира взять себе, понимаешь? потому что как бы ну, я считаю, что цели должны быть там в список Forbes попасть, да, вот такая цель, допустим. Ну не, блядь, кому-то кого-то убить нахуй. Ну что это такое, блядь? Ну это же это низко, это настолько низко, что типа вот у тебя настолько низкие цели в жизни, что у тебя цель сидеть и ненавидеть кого-то, кого-то убивать. Э, когда тебе дано так мало, и ты типа даже вот если подумать, ты родился, типа вот ты, блядь, вырос, начал мыслить, и типа ты начинаешь думать, а зачем ты в этом мире есть? Чтобы кого-то ненавидеть? Ты что, настолько, типа, ну, одноклеточный в голове, типа? Зачем? Зачем это все плодить, рождать? Все люди адекватные. Не, у меня с этим все нормально. Ну, я рад, что хотя бы, знаешь, стало. Мне Цели нравится, в жизни есть, место. в общем. Шикарно. Желательно, чтобы они просто не пересекались с ненавистью. Это ну, просто ну, совет. Это не, не, не какое-то на, насторожение, там, не знаю, как наказ, приказ. Э, нет. Ну, мне кажется, это просто совет. Тебе и жить будет проще без нее. Но ну, понимаешь, все равно 8 месяцев как один день. И это до сих пор. Для и меня день вот так вот по щелчку пальцев проходит. Я не понимаю, почему у вас так. Но для меня это очень быстро. У меня настолько быстрого, как течение времени не было. Ну, мы стараемся не ломаться под гнетом новостей, как бы. То есть у нас тоже, у нас тоже есть новости, да, что там какие-то, может, предостережения, что в Москве там, или э, военное положение. Ну, москвичи, да, там похуй всем. Может, какое-то военное положение введут, да, там и так далее, там как-то уже Москву атакуют, там где-то писали, еще что-то. Мы у нас, мы тоже, понимаешь, мы тоже можем жить с такими мыслями. Ну, то есть, что как бы война войной, а вдруг мы там как-то проигрывать начнем. То есть я, допустим, я вот своим украинским а, знакомым а, спрашивал в основном, то есть, а как вот обстановка на фронте? Я, то есть, могу, у меня есть знакомые, которые, ну, там, через цепочку рукопожатий люди, которые, и офицеры тоже есть знакомые у меня из э, в СРФ, я могу спросить, как обстановка на фронте. Могу написать вон типу из минометного расчета, как у вас обстановка на фронте просто поинтересоваться, типа, как, кто, ну вот, как, как у вас информация какая, и у них, понимаешь, и средняя взять. Что делать дальше? Нам, простым программистам, людям, понимаешь? Никто, никого не ненавидит. Ну, Вони мене. люди в большинстві своєму, от, з ким я общаюсь. До себе, блядь, да, оце хуй і поспориш тут в цьому у них що. адаптивные у них, адаптивные мысли к Не знаю, может, я неправильно роблю, какой ну. вот, в мире. Нет такого, что, блядь, просыпаюсь с мыслью пойти захуярить пару хохлов. Нет такого. Ну, типа, Но ну, почему-то же мобилизируют все-таки людей. И они приходят сюда. Ну а как ты Даются. Думаешь, почему это столько вот... Э, не смотрел видео, нет, как э, российские парни к нам повязки пришла, там военкоматы поджигали, блядь, ноги все ломали с молотком там, чтобы не пойти. Ты хочешь 10 видосов, реально? Ну, таких же ж мало, Найду блядь. 10 видосов, не, на самом деле очень много. 10 видосов на 200 тысяч. Интересно. Да. Э, есть, э, это я, я знаю одного гения, который наебал жестко систему. Он, ну, ты же знаешь, автомат рассчитан, как бы, автомат Калашникова рассчитан под правшей. И чел себе на правой руке средний указательный палец отрезал, зашил, э, ну, то есть рану сам, отрезал два пальца, положил их в морозилку, сходил в военкомат, что типа он не может стрелять, ему дали Ты чуешь це, Миша? все, белый билет. Он вернулся, взял эти два пальца, пошел в травму и пришил их все обратно. Ну, то есть очень много таких реальных историй. Вони ж, блядь, відмерші, ти як їх, блядь, підвід, нахуй. Конечно, Ти- отмершие, блядь, чё. Вони вже не один. Ти в них нічого не вернеш. Как? Это не... Блять, что? У Це- це що отгасивающих все? столько же, призвали. Ну, типа, ну, очень мало кто хочет умирать. Ну, на самом деле, я бы ну, сказал, почему-то что знаешь- идут воевать, э, понимаешь, не из-за ненависти какой-то, а из-за того, что там 200 тысяч платят. Очень много идут. Да, как и пленным, ой, блядь, как и зэкам тоже обещали по 100 тысяч платить. Не, зэкам, за зэкам ничего не обещали, им так и сказали. Неправда, что им обещали. Им на самом деле обещали, что они, если выживут и полностью дойдут, они, им, у них снимут обвинение. Вот что правда. Ничего, они не за деньги там на спецоперации берут. Смотри, что делают Вагнер. Если, ну, если интересно, я могу рассказать. Вагнер берет... Мне рассказывать? Если, ну, вдруг тебе интересно. Что с зэками делают? Нет, у меня интервью есть как раз с ним. Ну, а, не у да? меня, но я видел. Ну, Прям сюда а ссылку, подожди. Мясо, если... Да? Ну, А че, ну, а что еще с зэками делать? Зэки, которые отсидели на уби... за убийство или еще за что-то, понимаешь, они, э, ну, они везде не люди, я считаю. Особенно за изнасилование там, или за что-нибудь еще. Они везде не люди, они вдруг в любой стране они не люди. Понятное ну, дело. только за, за не, не, не, не за преднамеренное убийство, я не считаю, тут уже надо думать, потому что если там случайно убил, защищая свою женщину, то там другое как бы э, правильно поступил, но неправильно по закону, правильно по морали, но неправильно по закону. Хм. То есть вы, и здесь тоже нужно думать, нужно каждого человека э, рассматривать в купе. Нельзя его причислять к какой-то группе и судить его так же. Так проще. А масса думать сложно, да. Проще, конечно, просто взять и ненавидеть вот всех русских, все, потому что русские. А думать это сложно. Поэтому надо учиться думать, если хочешь быть адекватным человеком. Понимаешь, вас таких И умных, анализировать. блядь, вот двое. Нет, нет, не двое. Хоть 100 тисяч, ну це не 160 мільйонів, блядь. Хоть 100 тысяч, но это, блядь, не 160 миллионов. Это не вся страна. Все равно. Щоб сожалению, щось такі, зробити, як ви, треба ну, хоча ніхуя б не половині рішають. країни, блядь. А, блядь. учимся. На самом деле очень много таких, как мы, в политику как-то залетаем. Но просто там опять-таки, понимаешь... Их не а видно, это блядь. Все... Куда вот, вы еще залететь э, можете? Единая Россия, ебучая, это единственная партия, блядь. Какое нахуй? Ну... Но Единая Россия... И КПРФ, нахуй. Э, депутаты даже Единой России, вот, я не знаю, если ты его... Если ты его за стол пыток посадишь, ну, он дурак, будет, он тебе честно скажет, что он никого не ненавидит, это просто геополитика. Типа, есть какая-то цель глобальная, не привязанная Какие, к народу, к какому-либо. Одной массой населения оперируют, а другую как-то, не знаю, что-нибудь не делают. Да, там, что цель аспирации подразумевают. Типа, человек, он очень, особенно как бы, если он из деревни какой-то, он очень э, простой под манипуляцию человеку. То есть ему что угодно можно сказать, он поверит. Особенно, если есть какая-то идея. А особенно, если за этой идеей стоит какой-то бонус. Там, не знаю, попадание в Вальгалу. Представляешь, ты за 20 тысяч учишься там и работаешь, блядь, где-то каким-то каменщиком ебаным. Тут тебе говорят, получай 200 там, типа, где-то. Конечно, пойдет. Ну, куда он денется? И таких большинство, типа. Просто оперирует массой типа, все, это все, что делают. Ну, нельзя даже таких людей ненавидеть, потому что, ну, простой, ну, его переубедить, блядь, расплюнуть. Щелчком пальца ему можно переубедить. Ему другое можно сказать. Ну, смотри, я же все равно прав. Если при грамотной пропаганде он через неделю Гитлера будет поддерживать. Осуждаю. Одобряю. Все правильно. Блядь, долбоеб, на что ты сказал? Все а? правильно, <laughs> видишь. А я одобряю. <laughs> А че, че молчите, блядь? Э, вообще. не знаю, я, я пытаюсь просто понять, ты типа к пропаганде или к Гитлеру? Ну, про Гитлера, конечно. Укранацист, ну, все ж таки. <laughs> Ну ладно, забавно, забавно. Да. Но видишь, э, почему Три... мы замолчали? Короче... Да? Ну вот мы замолчали к тому, что типа размышлять нужно. Не сразу, понимаешь, мы не спустили собак. Не было такого. То есть взяли временно подумать, взвесить факты. В Смотри, общем, короче, все равно ну, большинство, знаешь, большинство решает, к сожалению. И большинство ну, поддерживает факт, до сих пор. Я, я считаю, что даже если есть меньшинство, как бы в целом, кажется, нацию нельзя рассматривать. Ну и там, знаешь, типа большинство поддерживающих, я думаю, что там. Я думаю, что на данный момент где-то 50 на 50 из всех людей, с которых я общаюсь неоднозначненько, в общем, блядь. Все не так однозначно. Неоднозначно, понимаешь, но не, пока, мне кажется, что вот пока не стало однозначно, мне кажется, иметь вообще вот какое-то такое однозначное мнение ошибочно, потому что, ну, а вдруг оно неправильно, понимаешь? Ну, я для россиянина, есть, у меня, да. у меня сейчас вообще нет какой-то позиции. Ну, для простого россиянина, ну, понятное дело. Это одна позиция. О, Розумні росіяни. А у вас, да, умных россиян. До сих... Ну, хотя... Как так? Спитай, де вони живуть? Спитай, от іменно спитай, де Откуда, вони кстати, живуть. вы? Короче, понимаешь, и, э, нужно, особенно вот тебе пока 16, как бы, ты не призывного возраста. Мне кажется, мне кажется, воевать нужно, воевать нужно на другом фронте. То есть, пока в мире орудует вот это зло, везде там, в одной стране, в другой. Нужно э, как-то, э, наоборот, добро рождать, блядь. Ну, типа, сплачивать людей, типа. Нет какой-то... Нельзя ненависть еще больше ее прогрессировать. Смотри, когда не будет России у меня в доме, в моей стране, вот тогда... Вот тогда. Вот тогда я буду доб делать добро, учиться работать, делать семью и развиваться. Ладно, дружище, спасибо за душевную а Откуда, беседу. кстати? Надеюсь, что мы как-то повлияли на твою... Москва. А, надеюсь, что как-то повлияли на, Оба? твое мировоззрение, хоть как-то. Неважно. Даже хоть если мы какую-то, понимаешь, процент внесли в то, что э, не все россияне такие. Именно россияне, русские, вот россияне. А не все такие, а, то э, я Еще лично очень рад, правда, что я как-то смог э, повлиять. Ебать не делать мне хуйню. Так ну, вот, так правильно, вот, так да. вот. А, значит, э, вижу, что э, я, я лично очень рад, я вижу, что как не все так плохо, не все, не знаю, так э, не все такие, типа, потому что на самом деле очень много тоже мы встречали туполобых таких э, людей, которые, ну, в общем, понял. И там, и там есть туполобы. Да. Без них не может быть. Просто выбор за тобой быть адекватным челом, допустим, заниматься по жизни своими делами, либо вот ну, ну тратить, как? Ну, э, блядь. Ну тратить ну, свои силы на ненависть. Ну надо Шучу. себя перебороть. Тут твой, тут твой выбор, понимаешь? Быть одним из этих э, манипулируемых, да, вот этих тварей, так сказать, с обеих сторон. Ну, а война это просто факт, блядь, чуваки, ну, что это ты, блядь, сейчас а вот, говоришь? Вот смотри, так, так, такая, такая вот идея. Вот э, у вас как бы в стране из-за э, всей этой политической ситуации, э, военной, блядь, э, не политической, военной ситуации, происходит как бы разруха во многих сферах и так далее. Вот смотри, Украина же как бы, я не думаю, что ВСРФ пойдет как бы далеко, ну нахуй не надо, там, я думаю, что вот, э, этому э, медведю нужно типа лапу показать, что mm-hmm. типа она есть, и вот очень а да. потом думаю, все нормально будет, Все не будет, не будет ничего со всей Украины. Вот смотри, когда долетает как бы, вот когда ракетами расхуяривают какие-то конкретные города или какие-то вещи, понятно, что там как бы экономика в говно улетает и так далее, вот эта тема. А ты подумай наоборот, не будешь ли ты благодарен всей этой ситуации, понимаешь, если тебе удастся э, заняться, например, каким-то бизнесом восстановительным, ты же дохуя заработаешь, типа, если ты э, организуешь какие-то работы, да, там, не знаю, людей за собой поведешь, типа, и э, там раз вот знаешь, сеть магазинов разбомбила, а ты по дешевке выкупил э, места эти, типа, и начал что-то свое. Вот, э, просто развалины купил за 3 копейки, которые там реально 3 копейки стоят. Блять, ну Всё, це я ж щас- теж в когось я такий знаю, у меня самий знакомый хтось очень починав, большой тільки в це було Херсоне без війни, і щось ти б так кучу само в магазин- нього кучу отобрав. земли купил. Очень дешево. Вот. И стал собственником. И о- за, за 3 копейки развил бизнес, который, типа, когда эта ситуация закончится, а она обязательно закончится. А, даже столетняя война шла, на самом деле, там сколько, 12 лет вроде, сколько там она помню. Короче, ну, не до конца. Миша причем. А, значит, а, можно на этой ситуации очень хорошо заработать. Это, возможно, это не, не всегда, понимаешь, разруха и беда. Это также и возможность лично для тебя. Нет, это как, не знаю, сравнение черное-белое. И зарабатывать на войне для меня это, это, это пиздец. Это как у Но ну, нас это, пиздить это а, ну, гуманитарку. Очень, нет, ну, чувак, я типа, нет. Типа, это не, это не заработок на войне. Ты на самом деле будешь заниматься чуть праведным делом, если будешь заниматься замещением разрушенного или восстановлением. Это очень правильно, с одной стороны. Но с другой стороны, это как возможность. И можно просто не думать, что ты э, На самом деле, это война тебе дала возможность. Так. Ну так. И ты зарабатываешь на войне, выходит. Потому что она в активной фазе. Возможность, возможность и прилетает ракета. и зарабо- заработок на войне. Заработок на войне это, блядь, торговля оружием, там, не знаю, вот эта вся херня. Вот это заработок на войне. То, чем ну, это последствия. прибыли штатов. Это ну, последствия военные. Так Прилетает ракета, и это и есть последствия. Чел, ты разру... разрушение восстанавливаешь. В Чем... В чем это... Что в этом плохого? Это наоборот, ты помогаешь своей стране. Почему нет? Никто не восстанавливает. Бизнес строишь. Дядь никто. Нет нигде такого. Ну попробуй наоборот. Знаешь, что восстанавля... восстанавливают? Как раз дороги и мосты. Это главное, это на первом месте. А где ты эти ну, стекла так, а купишь, а те же самые на окна точнее? Месте ты можешь э, залететь на очень дешевый рынок. Ну смотри, подожди, хорошо. А как я в Виннице буду восстанавливать, к примеру, ну я и сейчас в Виннице, как и буду восстанавливать дом офицеров? в который ракета прилетела прямо в его центр, у него остались только стены. Ой, ну, я не про него. Ну, то есть, тут как бы up Это просто почва для размышлений. Ну, типа, я, честно, не, не разбираюсь в этом. Это просто, ну, как бы, есть факт, что цены упали на Бигу и все вот это вот. Они вообще, вообще во всей... Они упали э, в прифронтовых городах, я тебя расстрою. Куда прилетают ракеты каждый день, и снаряды, и РСЗО эти ебаные. Вот так а там думаешь, реально упали. Купить, типа? Ну там, знаешь, как-то поразмыслить. Допустим, если во всем доме э, как бы, ну, дом же не, дом очень столь же дорого сносить, как бы сколько строить, стоит строить новый, типа, дешевле его восстановить. Это типа факт. И э, дом процентов будут, допустим, жилой восстанавливать, но упали цены везде, во всем доме, во всех квартирах. Допустим, э, гораздо больше шанс, что, допустим, верхние этажи квартиры расхуярят как-то ракетами, а первые этажи останутся. И нехорошим ли будет положением, допустим, квартиру на первом этаже, которая стоит там, допустим, 3 копейки. Ну, как-то как то можно думать, чтобы на этом как-то зарабатывать. Вот, допустим, такая мысль. Потому ну, что, во типа, время войны ты не заработаешь Лучше бы ты не этом. ненавистью занимался, мне кажется, типа, а вот как-то, не знаю, думал о деньгах, что Их нет. Ну как? Их, их просто нет. Не знаю, вот для меня чисто... и зарабатывать быть, большие деньги можно зарабатывать только с войны. Все. как. Ну, послушай. И все. Какие и контрабанда. Что еще такое есть? Но, ну на ну, нормальных работах задерживают IT, э, зарплаты, а, все это IT, а, IT сфера, допустим, IT сфера. А такая, понимаешь, деньги можно зарабатывать, ты садишься, за три месяца Блядь. изучаешь простенький какой-нибудь язык программирования, не знаю, питон, допустим, очень простой язык, реально учишься три месяца, типа, реально очень простой язык. Но, конечно, Я лучше не пробовал... начинать, если э, касательно IT. Ну и работать дистанционно, ну, я, компании. я слишком туп э, для этой хуйни, для этого дерьма. Пробовал до войны, пару лет назад еще. Я не смог, не осилил. Я говорю, я слишком туп. Одноклассник мой, да, он смог. Один. Из сколько? Не из, знаю, мне из кажется, Что нет такого, что прям математика кому-то не дается и какие-то смежные предметы. Мне кажется, нужен просто правильный подход к обучению. На самом деле не может быть Тоже человек, правильно, типа, да. Тупым, сам подумаешь, что, ну, э, вот тебе сейчас может быть сложно изучить язык программирования, но ты родился, представляешь? Ты, ты сейчас учишь даже если другой язык, ты учишь английский, там, немецкий, не знаю, язык программирования, ты учишь... не сказал французский, свои, блядь. Как <laughs> ну, ты, сказал. блядь, ты уже знаешь самый сложный язык в мире, это русско русскоподобный. Украинский, русский, они же нереально сложные а ты на нем говоришь, причем свободно, понимаешь речь, говоришь на нем мысли. Ну, это не самый сложный язык. К сожалению, блядь, английский. Есть такая... Европейцы не параллель... понимают этого. Есть такая параллель э, о том, что э, самые умные люди во всем мире, на самом деле, они лоцируются в Украине, в России, в Китае, э, в Японии, Э, Самі умні люди во всьому мірі в этих странах. Ну он, чувак, прям дуже хочет стать хорошими русскими. Я прям, блядь. Он э, с самого рождения делает твой мозг более предрасположенным к изучению чего-либо. Ну, то есть вот, вот так это работает. Самые умные люди, ты, ты э, приверженец э, с одной из как бы самых умных наций. Ну, то есть украинцы очень умные, русские очень умные, э, китайцы очень умные, в среднем. То есть они в среднем умнее, чем весь мир. То есть я тебе могу сказать, как человек, который был в топовых американских вузах, я был в Ейле, я был в Беркеле ездил, ну, на эти программы, э, в штат, ну, вузы э, в Штаты, я, я, там был. Я могу сказать, что я туда приезжал, я был, может, в школе там э, где-то, когда я был, я был не самым умным, да, но я приезжал в американский вуз, и я был там самым умным, топ-1 я был, блядь, практически во всем вузе, понимаешь? Я был там каким-то топ-студентом. У меня, у меня рекомендации есть в вузов. Могу сказать, что э, у тебя знание языка дает тебе такую, э, именно вот твоего родного языка дает тебе такую э, почву для интеллектуального развития, пак, что типа ни у кого другого такого нет. Не знаю, классно, но английский все равно знать надо. Потому что тебя не будут ну, понимать, если ты российским будешь ну... говорить. Ну, понятное дело. Так что, мне кажется, почвы для... Даже если ты просто выучил английский, то можно даже как-то работать переводчиком, У он там особенно актуально. Там как-то, не знаю, какие-то переезды или еще что-то. Взять там, э, перевести что-нибудь у какого-нибудь высокопоставленного чела. Там, ну, я имею в виду как-то подсуетиться насчет денег, то можно всегда. Бывает такого, что денег нет. Я вон, понимаешь, как бы в IT-сфере кручусь сейчас, как бы стараюсь, но э, я и фитнес-тренером работал. Типа, то есть, вообще, я везде пробовал. Хотя вот мне всего 20. И То играешь есть, в танки. Можно все. Ну, блядь, это нахуй уже детская какая-то хуета, конечно, блядь, осталось. Нет, танч, танчики ты чё, кайф. Полный кайф. Главное, чтобы в этой э, игре не было, особенно, блядь, игре ебаной, компьютерной, чего-то между то есть как бы и русские ебланы, которые так пишут, украинцы ебланы, которые так пишут, что-то межнациональное. Ну зачем? Это игра, блядь. Это, это даже правилами игры запрещено, каким-то там пунктом. Разжигание межнациональной розы. Банчат. Mm. Перманч. На СНГ, да. Тут хз. Мне кажется, на СНГ такое же пользовательское соглашение, как у Wargaming, потому что сейчас Леста это то же самое. говорю, ну что... и плюс еще смотри, по, при, причина, по которой очень многие русские переходят с леста на ВГ, типа, если уже касательно танков, это потому что, как бы, ну, если честно, вот наша основная причина, по которой вот мы там с моим кентом перешли, это, ну, мы не уверены, что леста будет делать такую же игру, а мы хотим играть именно, то есть, в те танки, в которые мы играли до этого. Мы уверены в ВГ, потому что ВГ будет точно делать то же самое, потому что это тупо их игра. А сейчас Леста это отдельная компания. Ну, то есть они, у них даже вакансии сейчас не смежные с ВГ, а на, там, на этих всяких сайтах, которые о вакансиях прям на работу и так далее. У них сейчас совершенно другие. То есть эта игра уже другая. Ну, похожая, но другая. И не уверены, что, что они будут делать. Вот мы уверены, что будет делать ВГ. Что делать Леста? Нет. Да, согласен. Ну и типа, как бы, зачем хейтить русских, которые перешли, блядь? Ты что-то на русском пишешь в чат, прикинь, пишут пизду и обратно на лес. Ну знаешь, это адекватно? а зачем переходить типу, у которого приписка, вот, не знаю, там, блядь, Алекс 73 рус. Ну и вот. Ну, тебе не похуй, ну правда, ну, ну подумаешь, ну, какая, разница, какая тебе разница? Играй в игру и все. Ну, понимаешь, просто вот э, он же не менял ник. Если здесь такого не было, он просто перешел и все. Зачем ему 2500 голды тратить, чтобы сменить ник? Сколько? Ну, такое у него здесь было. 2500 голды ник сменить. Охуеть. А, э, я ну думал 500. Я, я, я, я, я сегодня сменил ник за 2500 голды. Я сегодня менял, потому что я, блядь, долбоеб, который бескликнул, нахуй. Я не тот ник случайно сделал. Мне пришлось менять. Вот я, я потратил, типа, сколько там? 7 евро или 8. Евро. Угу. Ну и типа, вот охуя это. Не знаю. Может, Алекс 777 Рус не хочет тратить. Ну и типа, что, ему запрещено играть на паны и танки? Типа, законно это можно? неприятно все таки знаешь, все равно. Ну, не знаю, бро. Надеюсь, ты просто... Я, я тебе желаю поменьше с негативом сталкиваться со стороны тоже. И чтобы отсутствие негатива со стороны стимулировало тебя как бы самому не проявлять его. Желаю тебе всего самого наилучшего, чтобы у тебя в семье все хорошо было там и так далее, чтобы э, война тебя не коснулась, желательно или чтобы побыстрее все э, как это, ненавидеть перестали всех. Не надо это. Ну, Давай, дружище, удачи тебе. Мы, наверное, поехали дальше. Все хорошо. До свидания. Два хороших русских типа, блядь. Ах, ну, ебать, не знаю, сколько цей, э, ця розмова йшла, блядь. скільки я її записував. Хороших півчаса мінімум. Да. Я не думав, що хороші. Підсумуємо, ну, Михайло, хороші, давайте, от поки. Вони просто розумні. Нет, Миша, вот тоже понимаешь. Давай от підсумуємо з тобою вдвох, типу, ну, договоримо що цього. Бо у мене от через Alt F9 іде запись. Ну от, по-моєму, ти понімаєш, ну все равно у них двозначна якась хуйня, тобто вони розказують про мир, про всю хуйню, но при тому приплітають чогось війну. От там був такий момент. Я не встиг. Я його почув. От треба буде на записі переслухати якось. Я його почув, що тип щось уже під кінець. Я сказав, ну все одно ж, типу, війна чи щось там таке, я вже не пам'ятаю. Бо вже пізно, блядь, я нахуй долбоїв. І він, типу, возразив оцей тип, який справа був. Більш молодший. Він щось про війну, про війну сказав. При тому, що він, ну, як пацифіст проти війни. Двухзначна хуйня, тобто я типам кажу про Маріуполь, про Бучу, а вони уходять від цього. Це мене зразу насторожило. Типи уходять від цих питань. І Ізюм. Я за нього забув упомянути. Ну при тому це є, це факт. І тип каже, бля, я підписаний на нахуя, на хулярд людей. Ну так він це має, блядь, знати. Йобаний город. А вони так ушли. Це по, як кажуть, по-британськи. Вони від, відійшли від цих моїх питань. І от прям на партіжень і під кінець особливо, блядь, ну нахуй чисто, блядь. І українці умне, И все, все от, блядь, і Китай нахуй умний, і про США, кстати, не сказав, що вони розумні. І і українці, і росіяни. Це нема своєї нації, це зборна солянка, це треба признати. А, ну, ну, Блять, от прям під кінець максимально, ось якщо буде хтось цю запись дивиться, от під кінець максимально вони прям хотіли, ну, блять, показатись хорошими русскими. Ти що ж О, Тихо. Ай-ай-ай, повітряна тривога, блядь, в Вінниці. Я хуєю. Короче, нет, я не вбию. Блядь, це йобані хороші русські. Я залью цю хуйню на Ютуб, може хтось подивиться. Для себе. Да. Ну, ну Взагалі, типа, є такі тезиси, з якими можна поспорити з ними. Як мінімум, Дуже Карібський кризис, тобто Дуже прям дуже дуже. Про геополітику, чувак, ти чув, як він розказував. О, давай, от ну, ми знайшли тему. Ти чув, як він розказував про США? Тобто так здалека заходив, що це США напали на Україну, тому що вони заскалірували спеціально, вони зробили так, щоб ескалувати цей конфлікт, щоб Росія все-таки напала на нас. При тому, що типи. Я, сука, я ідіот, блядь, я забув упомянути, що чого вони два роки підряд стягували сюди до наших кордонів війська. І це подвійно учені, блядь. Чувак, ти не помниш там оця зімня охота чи я щось? Знаю, я Якась знаю, там дрісня що... в 19-му чи в 20-му році, Ні, ну, в 21-му це не, не напали. Міша, ну тоді 250 тисяч і було якраз на кордонах, я тобі скажу, блядь. Тоді ж і було стільки. Да, я знаю, я це понимаю, все равно. Как иначе. А ті про геополітику щось, блядь, захуя. Ну, Ну, США, да, вони, вони з ними дуже есть, багато. Вообще, по логіці росіян, ми під США повністю знаходимося. Типа, ми їхня пешка, так, блядь. Після війни ми, можливо, не станемо їхньою пешкою. І я, блядь, всіма руками за, тільки крім їхніх цінностей. Все, похуй, блядь. Ми їм хай будемо щось їм продавати, насрать зато вот. Будуть гроші до нас іти. Все буде йти. Ладно, тільки гроші Ми будуть до нас хочемо іти. піти в Союз. І все. Росія. Да, да, хоча б цього Європейського Союзу, блядь, достатньо, щоб деньги ще якісь були, типу, якщо вдруг що. Щоб корупцію, блядь, вони контролювали європейці, щоб вона настільки відкритою була, щоб оборонка нормальна була, блядь. А корупція впаде від того моменту, як тільки. Ну, типу, як тільки ми вступимо в Союз, да, пройде рік, два, більше може Ні, навіть. Ні, ну, після Союзу, типу, як ми вступимо в Союз, ну, типу, ну, блокпости, ці, е, ні, блокпости, гранпости е, на, на кордоні. Вони ж зникнуть нахуй. Вони Там буде пропадуть, тільки просто да. перевірка, типу, на, на всякі устройства, на гроші, на оружие, все. Так ти зможеш перевозити все, що тобі захищує знаменеться. І слава Богу. І без можливості, без якихось цих, блядь, давай тобі там 50 гривень дав, а ти мені це перевезеш. хоча б Блядь, мені. да-да-да-да-да. <laughs> Ай, блядь, через кордон чисто. Це палку ковбаси салямі. Да, Сороковщина. да. <laughs> Тупо нахуй, Ой, ну, типа, блядь. у нас вже наполовину впаде, бо всі знають про, про, про корупціонерну владу, про корупціонерну владу і про корупціонерні кордони. І оцих три регіони, то один з них тупо буде. З народом поборотися буде невозможно, тому що в нас так заложена війна тільки з москалями найчаще. Влада це влада. Це той самий народ. Тільки влада вона чуть-чуть більше значить. <laughs> І водка. Бери, е, Я не ну, знаю, що ще роздиш- додати можна. роздаєш їм світу, ну, типа, і людство, але все одно він буде. Бери щось. Про коллективную ответственность ту же самую. И Да, потом тоже жаль. це от так от яро, типа, блядь, 8 лет, оце та ж сама хуйня, типа, 8 лет, як ця пизда оре, 8 лет, 8 лет, бомбили Донбас. І от вони Вони теж, на я кажу, самом деле- колективна ответственность. І тут же цей тип, блядь, висклікує, як какая колективна ответственность? Що за це за таке, блядь, колективна? Її не существує. На самом деле, він же І ж- теж я показав про неї пару раз. Вони кажуть, ну чел, ну какая коллективная ответственность? Ну так вона ж є, блядь, і тоже. Сука, от упустив, блядь. Упустив, сука. Бля, знаєш, если так подумати, если бы всі еще жили в ну, мире, то Росія, по його словам, реально была бы саме. ну, да, самым, реально самым удобным местом для проживання в світі. Реально. Ну, якщо б вони жили в мірі, вони розвивалися. Вони ж не розвиваються, вони з 14-го року, тупо. Решили напасть. Блять, вот як оця хуйня називається? Ну. ін- Скатується вниз, ладно, я не знаю, по-научному хотів сказати, ну я, блять. Сонний, коротше. Ага, Да, там, коротше, блять, ладно, це. Це була і вся підсумовка, в принципі. Я не знаю, тут, блять, мені нема більше що додати, типу, це якась хуйня. логічно. То есть, ну. Не знаю, що типа, от звернути увагу можна про те, що тип каже, блядь, я... Ох, ніхуя себе красиво. Що тип каже, що от ніхуя. Я сподіваюсь, я тобі щось доказав, типу, блядь. Ну, як? Причому я типу теж кажу, пару раз я їм казав обом. Ви не можете, ну от. Ну ви так і останетесь хуйовими росіянами. Мені похуй. Того що от є війна. Є е вбивство, блядь, є е Маріуполь, опять же. Ну, вони його Вони кажуть, а тобі не похуй. Ну, ко- понятно Що, діло, ну народ косвенно, вони цього не звісно, не Особенно, блядь, так він же ще й працює, чувак. Це теж дебіл, блядь, я от теж. Він каже, Ну, він ж він потім не і сказав. Він працює, блядь, і заробляє два зелених, нахуй. 700 тисяч рублів. І каже, що який я налогоплательщик. Вони посміялися з цього. І забув я притягнути за це, блядь. Ну, там дуже багато моментів, з яких можна притягнути завжди, але вони нас тупо заговарювали. Да, да. От, кстати, от, оце сама-сама, блядь, хуйня. З цим я повністю согласен, чувак. Вони вони просто заговорили. Я це теж, блядь, от про себе я думаю, їбать він говорить, блядь, складно. Що просто піздець. Він не говорить складно, він говорить багато, він тебе, ну, типу, він тебе їбе. Багато і складно, да. Він заговарює просто. Якось такі люди, блядь, називаються. Це при... На самом деле це прийом психології. Може він прочитав якусь як, ну, Щось ну, таке, типу, научну да. літературу. Але що цього щось все сидить. Ребята? Хорошо. Не знаю. З тим, що вони кажуть, що, блядь, не Сподіваємося, що ми тобі щось доказали. Пішли вони нахуй крупними буквами за е, русським воєнним кораблем. Ти складу так нахуй, ти завжди знав, що я, я питаюсь знайти во всьому щось. Е, хороше. За це ми з Данією, кстати, з тобою срали. Іди нахуй, Міша, блядь. Бо питай... питаєшся говорити з ними, договарюватись, ні, Міш, навіть отут, блядь, ти поняв, що воно? Це не ці люди. Немає таких. Я не знаю, блядь. От з кого публічних я знаю, це все ж Євгеній. Ой, блядь, Олександр Боже, Євгеній, йди ти нахуй. Я в себе заподілився тільки при одному. Якщо людина не виразила позицію і вважався неактуальним, він долбайов. Його не можна вважати частиною цивілізованого світу. Це просто невозможно. Бо в цій війні нельзя бути Прийти нейтральним. демократії не може бути демократією нейтральним. Якщо ти демократія, не може бути нейтральним ніяк. Як би ти не хотів, як би ти хотів. Ні, просто би ти що, хвати- хотів. Хватить тезіса, тезіса, що в цій вій- війні немає, не може і немає людей, які відносяться до війни нейтрально. Таких не існує. Вони не можуть. Не може бути, в принципі. Ну точно не знаю. Просто не може бути. як росіянин, блядь. Якому ти скажеш хороший русский. Тільки за Україну. Вон, я от завжди це, блядь, привожу. Так він обламається на одному із питань про Україну. Він обламається на ньому. Ну, блядь. Ладно, це в принципі, оце, о, от, вот, а вот сейчас точно все. А вот сейчас вот, ну, блядь, вот точно. Ну нахуй точно. Хороших, блядь, іди ти в пізду, блядь. Хороших русських не існує. Слава Україні, героям слава. Слава ЗСУ.